ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ሚሊዮን ነኝ ካሎሪ ቲዩብ። እንግዲህ ይሄንን በጣም አዝናኝ ፕሮግራም እና እንመለሳለን። ጋይስ እንዴት ናችሁ? አላችኋል? አላችሁ አይደል? በጣም ነው መወዳችሁ። ዛሬ ስለምን ብንማር ደስ ይላችኋል? እስቲ free ሁኑ። የተመቻችሁን ብትፈልጉ ስለ ሜካፕ ብትፈልጉ ስለ ፍቅር በቃ ውስጣችሁ የፈለገውን ነገር በቃ ዛሬ እኔ ክፍለ ጊዜ ነው። በቃ ዘና ፈታ በሉ። ቅድም ስታልፊ ሽታሽ በጣም የሚገርም ነው ሽቶሽ እና ይህም brand ነው። እስቲ ንገሪን ስለምቀባው ሽቶ Oh my God brand ሽቶ brand ሽቶ በብዛት Lancôme ነው ምናምን እንደዚህ ነው የምጠቀመው እና ትንሽ ውድ ገዛው ከተባለ በኢትዮጵያ ብር ማለት ነው አስራ ምናምን ሺህ ብር ምናምን ከዛ ውጪ ሽቶ ማለት ነው By the way በቀደም አንድ ጓደኛ ከዱባይ አምጥቶልኝ አታምኝም 48 ሺህ ብር ምናምን የከፈልኩት በጣም seriously እኮ እዚህ ጋር ቆመሽ ማለት ነው ሽቶ ተቀብቶ ስመጣ ቅድም ስገባ አልሰጥታችሁ yeah thank you you see እንዲህ ነው በቃ የሚረብሸው። እዚህ ጋር ተቀብቼው እዛ ጋር ምናምን ነው የሚሸተውና 48 ሺህ ብር ምንም ማለት አይደለም ለነገሩ፣ ምክንያቱም brand ስለሆነ እና እንደዚህ ነው እና ፈታ በሉ በቃ እንዳይደብራችሁ። እሺ በቃ life ን ቀለል ማድረግ ነው የምን ምናምን ነገር። የሚገርም ነገር ውሸት አለው በእውነት <laughs> በጣም አዝናኝ ነው። ሽቶ የገዛችው ሽቶ 45000 ዶላር የምትቀባው ሽቶ የሚገርም ነው እኮ። አይ ሙና ዳላር አለች Dollar። Okay አንቺ ስለ ምግብ ስለምትበያቸው ምግቦች ማወቅ ፈልጋለሁ። በበላው ምግብ በቃ አሪፍ አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቃችሁኝ፣ ደስ ብሎኛል። ቸሪ ስለምትወጂው ሙዚቃ ብታወሪኝ ደስ ይለኛል። Teacher ስለ makeup makeup የምጠቀመው ነገር በቃ በጣም brand የሆነ ሜካፕ ነው የምጠቀመው። So ፊቴን MAC ነው የምጠቀመው። Chapstick Sephora ነው የምጠቀመው እና ብዙ ነገርን በዳላር ነው የምገዛው እና ከቻላችሁ ማለት ነው የሀገር ውስጥ ምርት ነገር ምናምን ምንም አትጠቀሙ እሺ። በሻላችሁ መጠን ማለት ነው የሀገር ውስጥ ምርት እኔ ባትጠቀሙ ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ ሌላ ቀርቶችን ማለት ነው እችን ዶሮ ጌጥ ስገዛት በነግራችሁ I think ወደ 50 ዳላር ምናምን ነገር ነው የገዛዋት እና chapstick ኤ እንደዛ ነው ምናምን ነገር እችን እንኳን ጠጉሬን የምቀባትን ቀለም የሚገርማችሁ ከ I think ከለንደን ከአሜሪካ ምናምን friend ኦች ይልኩልኛል። ትንሽ ይከብዳል ለእናንተ። በእርግጥ I know understand አደርጋችኋለሁ። ወግ ነው ምንድነው ሲደሩ ማልቀስ የሚባለው እውነት ነው። የዚችኛው ደግሞ በጣም ቅጥ ያጣ ሆነ። በእናታችሁ በእናታችሁ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱ። የምር ወይም በጣም ነው የምትዝናኑበት፣ ወይም በጣም ነው የምትናደዱበት። ካገኛችኋት እርግጠኛ ነኝ ሽልማት ዳላር ትሸልሟታላችሁ ልጅቷን ራሱ ካልሆነ ደግሞ እዚህ እና brand ነገር እንጂ እንዳትጠቀሙ። ከቻላችሁ ምግብ ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ ያገኛችሁትን አታግበስብሱ። እሺ፣ በተለይ ማለት ነው እንጀራ። oh my God እንጀራ የሚባል ነገር እንዳትበሉ። እሺ፣ በጣም በቃ የሚከብደኝ ነገር ቢኖር እንጀራ የተባለ ምግብ ነው። እሺ፣ እንደዚህ አምሮብኝ የምታዩኝ እኮ እንጀራ ስለማልበላ ነው። by the way እንጀራ አይመቸኝም በጣም አይደል? so thank you እሺ የኔ ውድ በጣም appreciate አድርገሽኛል ማለት ነዋ። oh my God ታድዬ፣ አንድ የሚከተለኝ ሰው ስላገኘው ደስ ብሎኛል። በቻልሽ መጠን ማለት ነው እንጀራ የተባለ ነገር እንዳትበይ እሺ። በጣም የሚከብድ ምግብ የሆነ ቀን apple ብርቱካን ምናምን እንዲህ fruit ነገሮች የለም እንዲሽ ትንሽ ትንሽ ነገር እሷን እራት ሳትበይ ምናምን ከዛ ውጭ እንጀራ በቃ ምንም እኔ እንዴት እንጀራ ራሱ እንደሚበሉ ትንሽ ግራ ይገባኛል። እሺ፣ አዎ፣ በጣም ይከብዳል። በጣም አዎ፣ በጣም እንደኔ እንደኔ ባትጠቀሙ ደስ ይለኛል። እና ሌላ አንቺ የጠየቅሽኝ ነገር ምን ነበረ? ስለ ፍቅር እስቲ ስለ ፍቅር life story። ፍቅር ህይወት wow እንዴት ደስ የሚል የፍቅር ህይወት ነው መሰለሽ ያለኝ እና ትዛስ ባላችሁኝ። oh my God መጀመሪያ ፍቅር ሲይዘኝ በ15 ዓመቴ ነበር ያዘኝ። seriously seriously በጣም ጩጬ ሆኜ ነው የያዘኝ የያዘኝና የ15 ዓመት ተማሪ ሆኜ ነበር የያዘኝ oh ደስ የሚል ጊዜ ነበረ የምናሳለፈው እና ግን በሚገርም ሁኔታ ለካ ፍቅር ድጋሚ ይዛል እና ድጋሚ አልያዘኝም በድጋሚ ያው I mean ለሁለተኛ ለሶስተኛ ዝም ነው በቃ የሚይዘኝ ስንት ዓመቴ ባይዘዌ ተሳስተሻል። እዚህ ጋር የሚከብድ ጥያቄ ነው የጠየቅኝ። የሴት ልጅ እድሜ እኮ አይጠየቅም። አንቺ ራሱ ቢጠይቁሽ እንዳትመልሽ እሺ። ከቻልሽ ሰርተፊኬቴ ጠፍቷል ምናምን በርዝዴት ምናምን አልተከበረልኝም ምናምን ብለሽ እንደዚህ መሰከስ ነገር የለም በቃ ተክሻቸው እንዲ እድሜ ምናምን በሀያ ምናምን አመት የራሱ ደግሞ ይዞኛል እና በጣም በጣም ገርሞኛል። አይገርምም? እና ፍቅር በይዘዌ ፍቅር ክርስቶስ ነው ይባላል አለ። እኔ ግን ፍቅር ክርስቶስ ነው I know ግን ለምን ደጋግሞ እንደሚይዘኝ ትንሽ I don't know አላቅም። ብቻ እናንተም ሊይዛችሁ ይችላል። ግን ቴኬር በጣም ፍቅር የሚባል ነገር አትመኑ። በጣም በይዘዌ ከባድ ነገር ነው። ስሟቸው በቃ ማን በተለይ ወንዶችን ፍቅር ምናምን ማንንም እንዳሰሙ እሺ፣ ቀለል በቃ ቀለል አድርጋችሁ መኖር ነው life ን እና በቃ ይሰለቻል በብዛት እንዲህ ምናምን serious ነገር እኮ በጣም ይሰለቻል። በጣም ነው የሚሰለቸው serious ነገር እና በቃ life ን እንደዚህ ቀለል ስታረጊያት ምናምን አሪፍ ነው። እሺ እና ስላዳመጣችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሁሌ እየመጣው ትወዱኛላችኋ። በጣም የእኔ ውዶች በጣም ነው የማመሰግነው። በቃ እየመጣ ሁሌ እንደዚህ በገባው ቁጥር ያው ከህይወት ልምዴ አካፍላችኋለሁ።